помнить и сказать о том, что Беларусь – это последняя страна и в Европе, и на постсоветском пространстве, где сохранился этот вид наказания, где он на практике применяется. И мне кажется, что это в этом одном предложении очень заложен очень важный и глубокий смысл. Вообще, э, за время независимости, как уже звучало со слов модератора, э, за время независимости Республики Беларусь около 400 смертных приговоров э, было приведено в исполнение. Мы говорим всегда около, потому что вопрос смертной казни в нашей стране находится под серьезной завесой секретности. И это достаточно серьезная проблема, связанная с тем, что, что мы не можем говорить э, о конкретных э, цифрах, приведенных в исполнение смертных приговоров, так как государства данную информацию скрывают. В принципе, можно сказать о том, что очень часто, кстати, говорят о том, что Беларусь, она имеет э, такой консерватизм, я бы сказал даже советский консерватизм, много что осталось э, от Советского Союза в нашей стране. И как раз-таки смертная казнь – это та, э, тот момент, который также остался от Советского Союза, и сама процедура приведения в исполнение смертных приговоров – сама процедура не повещение родственников, сама процедура, которая находится под этой завесой секретности, она также осталась еще с тех времен.